Svima poštovanje, a vama na znanje. Zovem se Snježana i htjela bih vam nešto reći. Žena je kao vrećica čaja. Nikad ne znaš koliko je jaka, sve dok ne završi u vreloj vodi. Ćao, čao! Evo me na kraju 25. tjedna, posle obavljene slivre sekcije koju je napravio dr. Boras i njegov tim u KBC Osijek 25.8.2020. godine. Prije operacije imala sam 112 kg, na sam dan operacije 108 kg, a sada vaga na kraju 25. tjedna pokazuje 81,1 kg. Kada bi bila iskrena, kada bi bila poštena, onda bih morala reći da je moja realna kilaža nakon 25. tjedna 81,5 kg. Zašto ovo kažem? Iako je moj mobitel zabilježio i usnimio i ja editirala i postavila na kraju ovog vloga brojku to je snimku sa brojem 81,1 kg na vagi. Vagala sam se u rano jutro. Vagala sam se ujutro kad sam se probudila. Nakon 8 sati sna, samo zato što dišemo, izdahnut ćemo 400 grama vode, tekućine, pare i samim tim ćemo 400 grama biti lakši. Ako se još tome dodamo da se ujutro pomokrite i to, možete biti lakši u rano jutro ili ujutro kad se probudite i do jednog kilograma lakši nego u vašem danu ili vašoj večeri. Do sada sam se uvijek vagala na večer, sada sam se izvagala ujutro. Zašto sam to napravila? Zato što se nisam imala ničim drugim pohvaliti. Trenutno se nisam imala ničim drugim pohvaliti. Mada je, iskreno i pošteno da kažem, i 81,5 kg na vagi solidan rezultat. Da, to je manje od pola kilograma izgubljenog u jednom tjednu, ali za očekivati ti da moj pad, da moji kilogrami polako počinju usporavati sa svojim padom. Ali neka stoji za sada onako zabilježeno 81,1 kg na kraju 25. tjedna. Ali valja biti realan i valja biti iskren. A ako nemam šta čime se pohvaliti, spričat ću vam nešto iz svoje prošlosti. A nije da nemam svoje prošlosti. Može se reći da imam više prošlosti za sebe nego što imam budućnost ispred sebe. A budućnost je ta koja je neizvjesna. Budućnost je ta ta koju ne znam. Budućnost je ta koja me straši. Strah me je. Strah me je šta će biti. Strah me je da sam svoj želudac raširila te da će moje mršavljenje sada potpuno usporiti, to jest stati. Strah me je da je nešto malo manje, to jest da je nešto malo više od 30 kg u minusu, sve ono što sam postigla, sve ono što ću postići. Strah me da je minus 30 kg od početne kilaže dosta, a nije dosta. Ni približno nije dosta, ni meni, ni vama. Potrebno mi je još smršaviti. I ne, nije u pitanju neka nedostižna brojka, neke nerealni, ciljevi, neopravdana očekivanja. Ne, definitivno to nije u pitanju. Zadovoljna sam ja i sa minus 30, jer nikad bez barijatrijske operacije ne bi to postigla. Ali ne mogu se oteti dojmu, ne mogu se oteti onom glupavom osjećaju razočaranja u samu sebe. Zgubila sam motivaciju, onu pravu iskonsku koja me je gonila do sada. I ne, ne osjećam glad i ne, nije se ništa loše dogodilo. U stvari dogodio se život ili sam se umorila. Ali taj glupavi osjećaj izdaje same sebe nikako da ode. Znam, potrebno mi je da se motiviram. Potrebno mi je da pronađem nešto što će me pogurnuti, što će mi vratiti nadu da ipak mogu još snošaviti, da ipak mogu biti još zdravije se moje zdravlje ipak još može više poboljšati, ako ništa drugo da se neće pogoršati. Znam najbolji način na koji se mogu motivirati. Ne, to nisu novi PVC prozori u stanu, to nije nova klima kupljena u stanu jer je stara pohvarila se i konačno je došla na listu prioriteta da se riješi. Iako je potrebno rješavati i ovo stanske brige, znam da mi je to nije ona prava motivacija, onaj pravi pokretač koji će dati pravi booster, pravi zalet mome novome nadanju, mojim novim očekivanjima, mojim novim uspjesima. Ono što bi mi stvarno dalo poli, ono što bi stvarno bilo za mene najidealnije, jest da, moj, da potplati mojih cipela gaze neke tuđe ceste, neke tuđe parkove, da upoznajem nove ljude, da ti kilometri, kilometri novih putovanja i novih iskustava polako, ali sigurno zalječuju sve one modrice, sve one ožiljke nastale uzaludnim cipelarenjem umrtvljene motivacije, nade da će sutra biti bolje. Ma znam da će sutra biti bolje. Ako neće biti bolje, makar neće biti isto. Promjena je važna, promjena je konstantna, promjena je jedino što je sigurno. Ali znate, onako, mrvičak, da, da, da ipak osjetite da će biti bolje. Da, za to mi je potrebno putovanje. sada sam vam više, ali Želim vam reći, želim vam ispričati svaki detalj, svaku, svaku prepreku, svaku činjenicu, sve ono što vam se može naći na putu da vas spriječi da stignete tamo kamo ste zacrtali, da vas sve ono što možete zateći na putu, što će vas nagnati da pokletnete, posustanete, padnete. Želim biti iskrena prema vama. Želim vam reći sve šta jest i šta nije. To jest šta jest stvarno i šta jest ono u meni. Tako da bi vi bili spremni, pripremni, za uzlet sa dušom i tijelom ka boljemu zdravlju, da budete spremni i pripremni na sve ono što vas čeka, da ne dozvolite da izgubite fokus na cilj, a cilj je dobro zdravlje i duži život. Kvaliteta života je ono čemu teži. E, kvalitetnije zdravlje je ono čemu teži. Da smo bolji nego što jesmo sad, to je ono čemu težimo. Zato je važno da vam kažem šta vas može očekivati. I zašto? Zašto da pripazite? I na šta da pripazite? Na ovom našem zajedničkom putovanju. Pogotovo ako ste sliveri, ili bajpaseri, ili bilo kakvi barijatrijski pacijenti, ili oni koji samo žele smršaviti. Nije to samo, to je veliki trud, to je veliki napredak, to je veliki uspjeh. 30 kg smršaviti nije mala stvar, velika je stvar, značajna je stvar, ali onaj osjećaj kada ste, koji ima da sam razočarala samu sebe, da to nije dovoljno, Jednostavno mi ne da mira. Ne da mi spavati i ne da mi mira. Goni me da idem dalje, da idem daleko odavde. Da uplatim neko putovanje i ne mogu dočekati da to obavim. Ne mogu dočekati da se pokrenem. Tekom ovog tjedna Dalmacija je postala za mrvicu manja, za mrvicu siromašnija. 7.2. preminuo je Ante Mrvica, dugogodišnji upravitelj trajektne luke u Splitu kojega svi znamo sa, njegovih javljanja na Radio Splitu. 10.2. u 11.30 svi brodovi u trajektnoj luci Split upalili su svoje sirene i tako odali počast trenutku posljednjeg putovanja Ante Mrvic na njegovo vječno prebivalište. Puno dobrih ljudi je u posljednje vrijeme započelo svoje posljednje putovanje i stiglo na svoje konačno odredište. Teško je to pojmiti, teško je to provariti. To je nešto što te lomi onako iskonsko iznutra. To je nešto što te mijenja, stupkom te mijenja, a možda toga nismo ni svjesni. To je nešto što te potiče da svoju spoznaju o prolaznosti vrištiš iz petnih žila, onako sebi u bradu i da postaješ svjestan kako smo vrlo kratko na ovoj planeti Zemlji u ovome predivnom životu. To je nešto što dolazi s godinama. To je nešto što nakon 40. postaje svakodnevnica. Spoznaja da vam je svako jutro poklonjeno. Spoznaja da je svaki razgovor možda posljednji. Spoznaja da je svaki odlazak u bolnicu možda posljednji put da ste nekoga vidjeli, nekoga posjetili, s nekim razgovarali. To je ono što vas kad pređete 40. godinu života, užasava i zbog čega ne volite ići po bolnicama i ne volite čuti da su ljudi bolesti Zato ću reći, nešto sam, nešto sam razočaran ovih dana. Proći će ili neće, jedno to dvoje. Đole, znam da si borac, ne daj se, izdrži. Proći će ili neće, jedno od to dvoje. Znam, depresivno. Soribat, nije bilo planirano ovako ali jednostavno je izašlo iz mene, onako necenzurirano, onako iskonsko moje, iz srca, iz duše, trenutno veoma sive. Posljednje vrijeme postala sam svjesnija nego što sam bila prije da život najčešće piše tužne priče. Manje tužne ili više tužne. Život je nekad siv, nekad žut. Život je kad si živ i život je za sve kriv, reče Bajaga. Zato je osobito važno koliko god to možete, da se potrudite, da se ojačate, da se osamostalite, da se osokolite, da dobijete krila, da vaš um, vaša duša, vaš duh ima krila i da može poletjeti, preletjeti sve one probleme koje vas očekuju na ovom putovanju ka voljemu zdravlju, na ovom putovanju mršavljenja. U ovoj borbi za bolje, za bolje sutra, za boljega sebe. Na ovome putu za zdravlje jer zdravlje je psihičko, fizičko i socijalno blagostanje, a ne puko odsustvo bolesti i nemoći, kaže Svjetska zdravstvena organizacija. A njezini stručnjaci koji su proveli eto nekoliko tjedana u Wuhanu u Kini ne bili otkrili porijeklo, uzroke, posljedice i sve ono što se tiče SARS-CoV-2 virusa, izvijestili su svekoliku svjetsku javnost da nisu mogli utvrditi da nisu sa sigurnošću mogli potvrditi, da ne mogu sa sigurnošću potvrditi da je virus SARS-CoV-2 potekao iz Kine, za okolice Wuhana. Mogu jedino pretpostaviti da nije laboratorijski napravljen, nego da je nastao prenošenjem sa životinja na ljude. Ali to je ono što smo znali. I šta su ti stručnjaci proveli svoje vrijeme u Kini, osim što su proveli 14 dana u samoizolaciji, u hotelima, bez dostupnosti interneta i samo s onim što su im kineske vlasti servirale. Struka je pokušala reći svoje, struka je pokušala pronaći odgovore. Struka je pokušala, političari su pekli kako će biti. Politika se uvijek i svugdje čini mi se miješa i tamo gdje treba i tamo gdje ne treba. Ako političari kažu, onda može. Ako političari ne daju, onda ne može. Kao da igraju onu igru, puj pike ne važi, a pikaju se, znate, svi ti političari, preko reda, da se ne baci. Boba Đuderija nije mogla ni sanjati kada je izdala svoju knjigu da se ne baci knjigu u kojoj piše o sebi, svojoj majci, o nekim svojim temama, da će sa toliko žara u svim tim medijskim natpisima biti citiran taj naslov te njezine knjige. Da se ne baci. Šteta da se ne baci. Bobo, Bobo, šta nam napravi? Naravno, nije Boba Đuderija ništa napravila. Napravili su oni, ne samo oni, 4600 i nešto njih, onih koji su išli preko reda, da se ne baci, koji su i svoju mamu i sebe cijepili preko reda, jer su mogli. I znate šta je čudno? Znate šta je, je najtužnije za mene kao osobu, kao jednu moralnu osobu koja vjeruje u dobrotu ljudi? što je većina ljudi u komentarima rekla da bi i oni, i sebe i svoju mamu, preko reda, da mogu, ali nisu mogli. I šta sad? Kako sad? Gdje je tu moral? Gdje je tu ljudskost? Gdje je tu empatija? Gdje je tu briga? Gdje je tu išta od onoga što bi, trebalo, što bi se trebali ponositi svi pošteni i dobronamjerni ljudi? Nestalo negdje u vihoru medijskih natpisa. Rasulo se kroz prah i pepeo Posuli smo se pepelom. Kao što e, je Etna, onako zastrašujuće i veličanstveno, ponovno rupitirala i pokrila Siciliju, to je sicilske gradove, ulice, kuće, ljude i auta pepelo, tako bismo se i mi morali posuti pepelo, jer čini se da je većina nas istih, kao što su oni koji mogu. I mi bi da možemo, ali ne možemo, ali ne može se svima. Ono što možemo je slušati kako nam onaj poručuje bravo narode, bravo narode, mi ćemo vas nagraditi, otvorit ćemo vam kafiće za kavu za vanka. Ma dajte molim vas, Poljaci posipaju svoje pločnike, svoje ulice i svoje parkove sa fundećom, tozom, socom, kako god, iz kafića, e, tako da se ti pločnici i parkovi ne zalede. Jer fundeć, toč, toz, sos, onaj talog od kave je ekološki prihvatljiviji nego sol eh, i na takav način održavaju pločnike, znači i mjesta gdje se hoda, gdje se šetaju kućni ljubimci, zaštićene od leda. I ne šteti šapama i ne šteti obući. A mi, šta smo mi? Mi smo dobili kavu za van. Bravo narode, bravo narode. No, evo vam dajem kavu za van A znate, bio je opet hladni val. Bile su temperature minus 17, minus 15, Čak i u Splitu bilo minus jedan. Hladni val, a oni nama daju kavu za van. A dajte, molim vas, pa bolje je bilo potegnuti malo antifriza, a onda za toga alkohola. Da, zašto vam ovo kažem? Jer u slučaju da ste kojim slučajem, ne do bog, popili antifriz, antidot za antifriz vam je alkohol. Ali nemojte se igrati, odmah pod hitno pođite na hitnu pomoć. Ali to je jedna činjenica koju trebate znati. Antidot za antifriz je alkohol, ali nemojte piti antifriz, nije to dobro. Za alkohol manje više. Ako ga i popijete, možda ćete lakše podnijeti sve ono baljezganje koje slušamo e, iz naših radija, televizija i e, čitamo iz natpisa e, iz elektronskih medija o tome kako jedan karakter jedne babe se prepucavaju oko hollywoodskih vertikala. Hollywoodskih vertikala koje su svakako više u horizontali nego u vertikali. Ko smo mi da znamo šta je to u Hollywoodu moralna vertikala i koja su njihova pravila? Pa mi ne znamo ni koja su naša pravila. Pustimo Hollywood na miru. Nemojmo raspravljati o Hollywoodu. Hollywood je daleko. Hollywood je tamo gdje mašta caruje. Gdje novac caruje. A gdje je novac, tamo je i moć. Tako je i ovdje. Gdje ima novca, ima i moći. Gdje ima moći, ima i utjecaja. Gdje ima i utjecaja, ima i zlouporabe gdje ima zlouporabe, naravno, tu caruje korupcija. A kod nas čini se svugdje i na svakoj razini društva caruje korupcija. Čistke su počele, samo, samo mi se čini da će to biti samo privremeno. Jedan, dva postupka, jedna, dva uhićenja, sluđenje od nemila do nedraga po deseta godina koja traju i opet će biti oslobođen. Ili će im sve biti uračunato, a para nema nigdje, jer nema para. A kad nema para, nema ni ljubavi. Znate li to? I zato političari posuđuju pare i daju narodu i kažu bravo narode, zaslužili ste, evo vam kava za van, mada se, ćete se smrznuti. Ali eto, dali smo vam. A pa dajte molim. Da su znali i da su htjeli, mogli su umjesto onaj posljednji u šećerani viro koji upalio mrak, mogao je biti prvi koji bi upalio svjetlo. Ugasili su šećeranu u virovitici proizvodi se sve manje šećera u Hrvatskoj. Mislit ćemo mi da se oni kao brinu za naše zdravlje. Ma dajte molim vas, ne brinu se oni za naše zdravlje. Oni su se samo pobrinuli za sebe, tako da neumjereno troše i uživaju u tuđim trudima, da troše i uzimaju ono što nije njihovo. I niko im ništa nije mogao. Bili su nedodirljivi, bili su moćni, bili su na kraju krajeva i pohlepni. A znate ono, dok ima para za režije, ima i ljubavi, reče Kassandra. Ili moj pokojni did, uvijek je govorio da zaljubljenost traje do prvog računa za ratu struje. U ovome tjednu, kada smo slavili Valentinovo, dan zaljubljenih, dan Svetog Valentina, eto, moram spomenuti da jedna od najljepših, tručnih izraza za ljubav jest Dirakova jednažba ljubavi. Dirak je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. On i Schrödinger Znate, onaj Schrödinger koji je poznat po svojoj mački, a Dirac je poznat po svojoj ljubavnoj jednadžbi. Vidite, i u struci, čak i u fizici ima romantičara. Romantičara koji bi se bavili ljubavlju i mačkama. Ali nije to suština fizike. Suština Dirakove jednadžbe, iako toliko puta osporavane i smatrane kao nevažećom, nevrijedećom, Ipak ostaje trajni zapis u našoj memoriji, u nama romanticima, a ponegdje pomalo i stručnjacima koji vole matematiku i jednadžbe, ostaje zapisano da dva skupa koji su međusobno utjecu, utječu jedan na drugi i onda kada se razdvoje više se ne mogu smatrati kao dva skupa, nego će se trajno smatrati kao jedan skup. To je suština dirakove jednadžbe ljubavi. To je suština Valentinova. To je suština ljubavi. One strasne, one ljubavi koja izaziva leptiriće, zbog koje klecaju koljena još dugo nakon što ste se suseli. još dugo nakon što ste se vjenčali. Takva ljubav čini se postoji samo u mitovima, sapunicama i na zidovima društvenih mreža kod drugih ljudi. Kod nas obišti smrtnika događa se život, a život je i Dirakova jednažba i ona Šodengerova mačka. Mačka je u kutiji ili mačka nije u kutiji. Voli me, ne voli me. Ying, Yang. Da, kad spomenu Ying i Yang, reći ću vam da je 12.2. počela kineska godina bika. Zašto sad spominjem kinesku novu godinu? Kinesku godinu bika. Zato što je većina stvari, pa skoro 90% stvari u našim kućanstvima, na nama, od nama, svemu došla iz Kine pa valja pogledati malo i kineski kalendar. Znači, 12.2. je počela kineska godina bik. Godina jing energije. Godina kada je potrebno dvostruko i trostruko uprijeti ne bi li se nešto postiglo. Godina kada je potrebno uprijeti ko ne bi li nešto napravili. Godina kada trebamo štedjeti kao dvostruki i trostruki braćani, ne bi li nešto kupili. Zar nije svaka godina kod nas takva? Ali eto, kod Kineza je ova godina bika takva. Upozoravaju nas da budemo pažljiviji, da budemo uporniji i da pazimo gdje trošimo. A šta da trošimo? Ono što nemamo. Čemu da se nadamo? Ono Onome neostvarivome. Čini se pomalo degutantno razmišljati o srce drapajućoj, životno ugrožujućoj ljubavi kad pređete 40. godinu života. Čini se nemoguće Čini se nerealno planirati nove početke. Čini se nemoguće rašistiti sve, sve one bagaje, sve ono što se natovarilo na vas tijekom svih ovih godina i desetljeća koje ste proživjeli do sada. Sve se to čini, ali vjerujte, za čovjeka sa odlukom, čovjeka koji je presjekao, čovjeka, a pogotovo ženu koja je odlučila, ništa nije nemoguće i ništa nije nerealno i ništa nije degutantno. Samo treba imati mjeru. I da, iako ona daho oduzimajuća ljubav postoji samo u sapunicama, mitovima i na zidovima nekih drugih osoba na društvenim mrežama, nama ostaje život. A život ponekad, iako si ili žlut, može biti lijep. Život jest lijep. Ono što se događa vama, ono što se događa meni, to jest život. To jest ljepota života. A život, kad vas želi naučiti neku lekciju, onda vas udara tamo gdje ste najslabiji nekoga na živce, a drugoga po novčaniku, u koju skupinu vi pripadate. I pitate li se još uvijek šta možete učiniti ne bi li postali najbolja verzija sebe. Lajkajte, šerajte, subskrajbajte, pitajte me. Do idućeg vloga. Ćao!